Теперь поговорим о ретрите. Ретрит – это интенсивная практика, которая позволит человеку закрепить те знания, получил, которые он получил на семинаре. Если мы говорим о том, что ретрит многодневный, то это значит, в течение этого количества дней проходит интенсивная практика, преобразующая сознание и сознание клеток. То есть это мощные процессы энергизации и того, что называется трансформацией. Конечно же, 10 дней, допустим, за которые проходит ретрит, неделя, полторы, в зависимости от того, какова цель и задача, это не так много. Но, тем не менее, это оставляет очень мощный отпечаток или, скажем, след, и тогда человек в течение полугода или до года имеет возможность чувствовать эту энергию, после ретрита его сознание меняется, и он как бы поднимается на более высокий уровень. Ретрит — это такое вот слово, а в реальности я хочу сказать, что это интенсивная практика проживания или практикования присутствия вот этого высшего, которое можно выразить как космическое сознание. Это стремление к космическому сознанию, где мы каждый день посвящаем только этому. Это очень хорошая возможность, выделив какое-то количество дней, времени, создать условия, при которых вы не деградируете в обычном состоянии, но возносите себя или возвышаетесь. Ретрит очень полезен, потому что это закрепление знаний и уровня. Это возможность перейти на новый уровень сознания постепенно, мягко, интенсивно, быстро.